Dica qualcosa? Ciao! Ah, è qualcosa di più bello? È bella giornata che oggi! Ah, bello! Lei? No. Sono... Dai! Non sono riuscito a dormire. Uno che russava. Ah, L'altro che si alzava. E questo è il risultato. saluta, non fare. No, non fare la ah, sta. Di qualcosa Ilenia. Ciao. Eh, poi? Buonasera. <laughs> Poi? Ciao a tutti. Ti è piaciuta Brescia? Eh sì, bella. Bella. Ah, è eh, Sono qua. Ciao, ti piace. Ciao. Eh, ciao. Fai un pezzo di Walker che puoi visto. Ti Addio. Chiudi così. Eh,